망이 쓰시네 망망 싸싸해 망 đi nó cứ xuống Enemies ahead! Enemies ahead! Ui, nó hả? Ui, tập tua rồi. Enemies ahead! Vòng một lên nữa đâu, vòng một thằng cũng đâu bây giờ tụi đâu. Uyuh. itu jatuh dah mak mau tak gerak apa eh, jatuh dah. Cari mau len. Busur dia ya. pakai, busur, busur dia ya. pakai. busur dia pakai. Temanya bergantung lah tuh. Vergaceo. Tembak, tembak. Tapi tidak Bar. Coba Bar dong. aduh. Iya, Itu coba, kayak lah, aduh. Ya. <laughs> Aduh, aduh, boa. Tô, aduh. Ale de wa. Tapi serang mutu kali. Eh? <laughs> Alah, alai. Eh. Serang alai. Malu. Dekat malu malu ah. Allah, Alah, boy. Boy. Duit doang. Jadi bisu lah, bisu dah dong. Nusa. Tembak, tembak, tembak. vấn đề mình ừ. <laughs>